sedar dan kita khabar kata kita ni Allah Ta'ala awak kita ni comel hidung sama hidung tinggi ni padan dengan pipi kau dinding mata luah ni padan dengan kening kau dinding lepas tu fa'adalak fa'adalak ni dia letak kena hidung letak atas mulut kening letak atas mata dia letak tu kena pula siapa buat lagu tu Allah Lepas tu bukan sekadar tu. Summa hadai summa hadainahu najdai. Surah lain pula. Allah Taala buat menjadi orang. Lepas tu Allah Taala wi tunjuk pula dua jalan. Mu nak ke syurga kok ni nak ke neraka kok ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات adik kakak di Kampung Bangu, Steng, Jabal Limau semua insya-Allah sama ada ada di atas surau ataupun di bawah ataupun melalui live shoot yang berada di rumah insya-Allah kita dengar agama dengan hadis dengan Quran ini dengan bersama dengan tawajjuh InsyaAllah Allah Ta'ala ampun para-para malaikat minta ampun pada orang dalam menjelih hak dengar pesan saat ni. Nah, kalau dengar duk nyana di dinding tak tahu apa gitu, ah, tak sihat tu. Ada di rumah pun samalah. Nah, alhamdulillah. Muslimin Muslima rahmatullah Kita Allah Ta'ala tanya kita A'udhu billahi Minasyaitanir rajim Ya ayyuhal insan Ma gharraka bi Rabbikal Karim Alladhi khalaqaka فعدلك fa'adalak Fi صورة ما ma sya'arakabak Wahai insan Wahai manusia Wahai manusia Gapo duk tipu mung boleh mung tak boleh masuk dekat Allah? Apa yang hodok ha tipu mung boleh mung jadi jauh dengan Allah? Sedangkan Allah menjadi kamu ni dengan cukup comel, cukup molek. Nah. Jadi berapa semua harus kita sedar dan kita khabar kata kita ni Allah Ta'ala wa kita ni comel hidung sama hidung tinggi ni padan dengan pipi kau dinding mata luah ni padan dengan kening kau dinding lepas tu fa'adalak fa'adalak ni dia letak kenung hidung letak atas mulut kening letak atas mata dia letak tu kena pula siapa buat lagu tu Allah lepas tu bukan sekadar tu ثم هدى ثم هديناه النجدين surah lain pula Allah Ta'ala buat menjadi orang lepas tu Allah Ta'ala wi tunjuk pula dua jalan mu nak ke syurga kau ni nak ke neraka kau ni Allah Ta'ala buat siap-siap jalan ni lepas tu untuk orang nak pergi ke syurga aning ah, jalan ni jalan nak pergi ke syurga tak boleh kita duk mana kerana syurga ni hak tuai dia Allah Ta'ala tuai kita nak masuk syurga kena turut hak tuai Allah Ta'ala ni enam ibu bapa adik kakak semua Allah bila Allah Ta'ala buat kita jadi manusia Allah Ta'ala buat segala-gala semua ni angin bulan bitai untuk kita Lepas tu Allah Ta'ala buat pula jalan Nabi kita selamat Tapi orang tak say lagi Ini ha, Allah Ta'ala tanya dalam surah At-Takwir Nah Allah Ta'ala tanya apa? Kamu hendak ke mana? No. Fa aina tazhabun? Fa aina tazhabun? Sepatah Allah Ta'ala tanya dalam At-Takwir ayat yang ke-20 ni kamu nak pergi ke mana ni hei mocik hei pada hei mada hei tayah hei takji boleh mu tak sedok atas jalan hak tuan hantar mari mu tak turuk hak Allah Ta'ala hantar Nabi mari mu berasa boleh mu buat berasa tak boleh mu tak buat eh mu nak pergi kanu lagu ni ni eh mu nak pergi ke mana jalan aku tunjuk jalan ni aku tak ada suruh lekak mu lekak demo nak pergi kanon lah eh kalau dia mau tak saya tu ah, kalau dia mau tak saya tu kawin ada pergi sendiri ibu bapa yang saya hormati jalan ni penting dah jalan ni penting orang ada kereta mesti ada BMW ada Volvo tapi tak tahu jalan tak sapa juga tepat sesak Lepas tu jalan hak Islam ni Allah Ta'ala tu eh, kita nak mana tak boleh. Kena cari, mengaji, tanya khabar, mana jalan yang kena. Kalau lah adat istiadat kita, orang kampung kita duduk lama mana dah lagu ni. Kalau pergi kena, tak apa, boleh kita turun. Kalau tak kena, tak boleh. Faham lagi ni? Kerana orang kita silap faham, banyak. Dah, nak Allah tak ada lari, suruh bodoh lari bodoh apa benda hak molek-molek kita tak boleh buat ha, ni kelipar hak ni kita nak buat misal mudah-mudah kita tak biasa pergi di satu tempat tu kita tak tak ada biasa pergi di Chiang Rai lah dah bawa turun kapal dia mau mari ambil kereta kita buat sute dia mau sute orang mengambil tu yang pergi depan suruh kita turun punggung kita turun dah turut juga walaupun temu jambel kita berani reka tak? tak berani lepas tu dah tak ada pain kata mu jangan pergi kau tu buat apa lagi? <laughs> Nampak kita tak lagi masa kita turut dia ya break kita break ya lekat kiri kita kiri lekat kanan kita kanan tu mana turut walaupun tak ada pain, tepi jalan kata mu jangan lekat tak ada lari. Tapi arti lari dah tu. Kalau muntah tak tua aku menghadap kau tu. Mung kena lari. Biar tak? Alagutulah agama. Ibu bapa semua. Wipahai hak ni nah. Wipahai molai hak ni. Seharap kata hak duk ke rumah hak duk mana pergeti. Dah Nabi tak ada lari. Suruh podak lari podak. Apa kita tak boleh buat? Tak kena benda tu benda molai. Oh, siap walah tu belana. <laughs> kita tanya, agama ni hak siapa? Hak Allah Taala. Payah hantar siapa mari nabi. Pak kita kita juga ikut ya. <laughs> Kalau kita nak pergi ambil pala dia, turun hak dia suruhlah. Kita buat kata nak pergi ke mana-mana kan? Okay? Ada tak pai pocok tepi jalan kata jangan turun pari? Ada tak? Tak ada kan? Tak batas tu jalan betul lah tu walaupun tak ada baca pai lari kata jangan turun pagi tak sadar turun <laughs> agama Islam ni kalau benda apa ibadat ni asal dia lari eh. asal dia lari eh. kalau dia tak suruh zikir lepas semayang 33 kita nak zikir tak? tak kalau dia tak suruh kata semayang ni 3 rakan kita tak semayang Hadah tak ada lagi. Usman bin Rek jadi pak. Jadi kan? Hadah tak ada lagi. Zikir 33. Kita test sampai 50. Jadi kan? Tak leh. Demo melakahi, demo langgar hak Nabi. Ha, tu tak leh cerita tu. Tak kesok dia anak murid Imam Malik. Dia minta di Imam Malik. Dia nak buat umrah. Dia nak niat di Masjid Nabi. Kita pergi Madinah. Bila kita nak pergi Mekah kena gini yang umrah di gaba abiar ali abiar ali ataupun Zul Zulhulaifah nama waktu lah tu lebih kurang 4 kilo dengan masjid Nabi jadi seorang anak murid Imam Malik ni dia kata gini Tok Guru saya nak niat umrah di masjid Nabi kerana di situ ada Nabi di situ kelebihan semaya eh, apa ni seribu kali dengan masjid-masjid lain tak kena boleh tak say di masjid Abi Ali tak ada kelebihan apa pun Imam Malik kata tak boleh tak boleh ha, tak boleh kau kita nak buat benda boleh ni tak kena lebih boleh niat di masjid Nabi pasal kelebihan banyak besar sangat di masjid Abi Ali tak ada kelebihan apa pun tak leh sebab mu lawan Nabi <laughs> masuk neraka kerana lawan Nabi Allahu Rabbi Karim Muslimin Muslimat sekalian Ibu bapa yang saya kasihi Ini ada beberapa perkataan ada beberapa perkataan daripada Ibnu Kasir Ibnu Kasir kata ahli sunnah wal jamaah ni dia tuak Nabi pada perbuatan dan pada perkataan dan setiap benda yang tak sabit daripada Nabi dan sahabat itulah bid'ah. bida'ah kenapa? kerana kalulah benda tu baik kalulah benda yang hak nabi tak buat tapi molek benda tu kena sungguh nasaya puak sahabat awak dulu pada kita lagi puak sahabat awak dulu pada kita lagi tak ada kita orang panggil tak ada kita kerana dia menu orang gila ke sunnah Allah jangan nak main pakar otak nampak molek nah kerana supaya kita tak tahu tu lah Masa Nabi mati tak ada, ada orang mati tak ada dah. Tapi kalau Nabi nak buat tujuh hari nak tunggu kubur boleh tak? Boleh. Tapi Nabi buat tak? Tak. Walaupun tak ada lari, tu mana kata hak Nabi tak ada buat. Kita tak usah buat. Eh? Payah sangat kena turuk, turuk Nabi ni. <laughs> payah sangat kena turuk Nabi ni. <laughs> tak ada payah. Hak payah kita mengekah baru-baru tu payah. Kita tahu belakang ni benda ni. Nah, masa Nabi ada dah hari-hari beranak Nabi. Ada setahun sekali dah hari beranak Nabi. Sahabat awak ada malu? Tak. Lepas tu, kita ada buat apa lah ni? Oh, tak kena apa molek. Tak kena molek. Baca sawak, baca tu. Eh, hey, sahabat awak dulu lagi lah. Kalau benda tu benda molek. Imej syafi'i wadah lah weh. Pasal tu, Berkata siapa ni? Berkata Abdullah bin Umar. La la la. Berkata Imam Malik rahimahullah. Man ibtada'a fil Islam bid'atun yaraha hasanatun yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana ar-risalah siapa-siapa buat satu rekod eh dalam Islam siapa-siapa buat satu rekod eh dalam Islam Nabi tak ada, sahabat tak ada dia pergi buat itu adalah bid'ah walaupun apa molek itu adalah bid'ah walaupun apa molek dan soal lagi dia seka, dia gamuk kata Muhammad ni kenakan risalah Mananya dia kemungkinan besar seolah kata Nabi Muhammad menyapa ni tak habis lagi. Oh ni kadi besar ni. Karena Nabi kita ni dia beroyak belakang kita. Royak sosa, royak habis. Ha menikah, ha muamalat, ha, ha gapa, ha jual beli. Semua Nabi aja. Tapi orang hadak ngekah ni. Dia kemungkinan besar dia suka kata hak Nabi Muhammad duduk bersapa ni tak habis lagi ataupun hak Tuhan suruh bersapa tapi Nabi buat khenak Nabi tak nyapa pasal tu lah demo belakang-belakang ni mari nampak molek maka demo buat semua ni salah duduk suka kata Nabi susu salah ibu bapa semua Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam hak Tuhan bersapa dia yang bersapa belakang kita Hak Tuhan suruh siapa ya siapa belakang kita. Tak ada hak Nabi Muhammad susuk Tak ada hak Nabi Muhammad susuk Orang dok buat hak Nabi tak buat dua je. Hak ni hak saya lah, hak saya. Satu Ya berasa kata hak Nabi buat tak taruh contoh teladan tuayang nu kure molek kure kenu. Hak dia buat ni lebih kenu. Salah lah salah ni. Salah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, tak ada berasa nak tunggu Nabi dulu lagi. Wal'ayazubillah. Ibu bapa, tak sedut puak lah. Kita pakat semak masuk dalam warisak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerak kena. Ni, Abdullah bin Umar kata pula, Kullu bid'atin dolalah wa'an wa'arra'aha an-nasu hasanatan. Tiap-tiap bid'ah tu adalah dolalah sesat sekalipun manusia nampak molek kalau kita nak banding dengan orang mudah mudah reti bidaah bidaah ni deh ai keruh <laughs> ai keruh cuma dalam keruh tu cemar kau cuci asal keruh keruh juga <laughs> cemar kau cuci tak tahu dia keruh payah sikit nak pergi perhati tak gitu maknanya tak sah dah ambil lah air keruh ambil air jernih dulu mudah kira Allahu Rabbi Karim. Saya sebenarnya malam ini nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai mukadimah. <laughs> tak apa dah. Eh? Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama Irbad, Irbad Ibni Sariyah. Kalau kita dengar dah pun dengar pula eh. <clears throat> Satu hari Irbad kata, dia semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bos sudah semaya Nabi mengadap. Ani. Ha, nah. Bos sudah semaya Nabi mengadap muka pada makmum. Orang lain pun ramai tapi hak ni air bak royak. Irbad Ibn Sariyah bila dia tengok Nabi beradak kepada kami summa akbala alaina sudah wisalai siap Nabi beradak pada puak kami maka Nabi beri nasihat kepada kami fawa'azana maw'izatan bal balighatan Nabi beri nasihat pada kami ni benda yang comel sungguh nah dharifat min hal uyun <clears throat> mengalir air mata nah mengalir air mata puak-puak kami ni ada setengah mengalir air mata dan berdebar hati ada ada daripada beberapa setengah sahabat tu berkata ya Rasulullah ka anna hadhi mau'izatu muwaddi' seolah-olah kata membuat pesan ni apa ni uh, hak terakhir dah Supaya kamu nak mati esok dah ya Rasulullah. Nampak Nabi ni orang panggil clear. Penting sangat. Sahabat duk perhati. Keadaan Nabi. Kritikan Nabi masa nak win nasihat ni. Supaya Nabi nak mati esok dah. Nasihat apa isi dia? Hmm? Allah faqal Nabi kata mula-mula usikum bitaqwallah Aku wasiat kepada kamu semua ni takwalah kepada Allah wassam'u watta'ah dan mu kena dengar dan mu kena taat maknanya Islam ni kena ada ketua nah kalau ketua orang berime ketua kita yang berime royak gapo kita jangan lawan ha, jangan lawan ketua sama sekali kita hidup ni kena ada ketua kita kita kena hidup dalam jamaah Jemaah ni kena ada ketua cara kita guna pakai ketua jangan lawan as-sam'a was-sam'a wat-ta'ah nah kena dengar dan kena taat wa in abdan habasyian pun ketua mung tu hamba yang berkulit hitam kena dengar jangan lawan pasal tu nah kita hidup lah ni ada ketua tak kita ni kita ada jemaah ke tak jangan duduk seorang lah tak kena Islam kena berjemaah nah jangan hidup seorang tak kena kerana berjemaah ni adalah sunnah. Hmm. Allah. Wassam'i wa ta'ati wa inna abdan habasyian. Sekalipun hamba yang hamba yang berkulit hitam. Wa apa? Fa innahu may'ish minkum ba'di fa sayakhtilafan katsiran siapa di kalangan di kalangan kamu ni hidup lepas pada aku ni dia aku mati sikit lagi siapa hidup lepas pada aku mati sikit lagi boleh jumpa lah satu masa manusia nak pecah belah yang banyak ah ni nabi dak oyak hari tu lagi dah kata manusia ni kena berpecah belah kita nak jadi so tak ada jadi kerana nabi payakon mari dah Nabi payakon malau manusia ni kena kena pecah kena belah tak ya cuma ingat ah ha, islah ni sedak ni ya royak penyakit payawi ubat ya <laughs> royak penyakit lepas tu dia bagi ubat nah fa'alaikum bisunnati yani ha, ubat dia bila sampai masa manusia duk pecah, manusia duk belah. Banyak masa tu wajib atas meng duk dengan sunnah aku. Pegang dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafail ar-rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah apa ni khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Ali, apa Usman, Ali dah. Pak masa pecah ni kena kena pecah masa bila siapa masa pecah cara menawi selamat menteguh sungguh dengan sunnah aku awak alhamdulillah tamassaku biha hendaklah memperpegang dengan dia sungguh-sungguh wa'addu 'alaiha bin nawajiz mungkin nak gigit dengan gigi gerah jangan nak tai gigi depan cabut masa mana tu masa mana masa pecah learning learning learning pula boleh kita duk buka youtube tengok ni ada oh, bahas dengan tu bahas dengan ni ikutilah jangan tak tengok oh bosan puak ni wahai balah bukan bukan balah sungguh <laughs> nah hak balik ni baca nah hak dia hak balik ni baca nah dia siapa labah kita orang tak ngaji ni labah buka tengok Hei ibu bapa semua, hei adik kakak duduk di mana? Buka YouTube. Buka Facebook. Tengok orang dah kecil agama. Kita nilai sendiri. Ah, ha mana hawa tu baik ada hada ada hadis ada kreat kalau tu baik bedok baki lecah lecah kau dulu tu kerana ya ya ya ayuhallazina amanu atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum mutaat kepada Allah taat kepada Rasul dan kepada ulil amri kepada ketua dari dari kalangan orang beriman daripada kamu nah fa in tanaza'tum fil am fi fi syai kalau dok baloh ha bahasa dia lah nah pendapat tak serupa ha ni kata boleh wa malak ha ni kata tak boleh ha ni kata gini gini ha ni kata mati kena buat rakyat 47 hari tujuh hari, empat puluh, seratus dan sebagainya orang ni kata tak boleh berlaku lagu tu ya Allah ya ubat ha, ni Islam Allah faruduhu ilallah wal rasul pakat gelik pergi cari Quran hati kalau ada betul ada kalau tak ada tak betul ingkung tuntuk minu nabi Allah wal akhir kalau membenar-benar berimil dengan Allah dan hari kiamat sungguh kalau pun kita kelip puak kita kelip jamuh hawa nafsu gaduh nak berkelahi tak usah baca nah hmm. lagu tu bukan daripada perintah Allah Tuhan suruh dah tu lagu tu tu kelip kecil Allah dan Rasul kita kelip cari puak kita kelip nak murih mah bila nak suruh lah tu hak sebenarnya pecah ni Demo hak balik dok ngekah benar Nabi tak buat dulu gi dok buat. Pas balik pokok sunnah kena royak kata ni bukan sunnah. Belaga situ pecah. Hak sungguh demo gi dok ngekah dulu. Cuba pakat turun hak Nabi buat belaka, tak ada kena pecah kali. Napa? Cuba turun pakat alai hotel. Nabi buat dak dak, kita tak sah. Nabi buat buat Nabi kanih kita kanih tak ada kena pecah kali sungguh ni Nabi tak ada kita buat harana ha, ah pernah molek apa tak lewat ah ha. demo ni kata tak boleh kira dengan kita lah agama bukan hari kita agama Allah kita buat turut je gitu eh ha, kalau gitu ha, baca mah baca dalil ah mana tembak mana Janganlah duk guna hawa nafsu. Kita orang biasa buka tengok YouTube lain lain ni. <laughs> Siapa dan ada dalil kita percaya tu. Kalau tak ada nak beroyak kursi, hmm, dengar saja. Mudah je. Ibu bapa yang saya hormati. Allah, Nabi dok dok besar lagi ni. Oh, nampak Nabi kriak benar. Sahabat kata supaya dengan Nabi nak mati esok dah wasiat muwadda' ni wasiat hasun tawida' dah haji wida' kelak nanti dia Allah Allah Allah masa nabi tak ada lagi lah ha, masa kita ada ni nah nabi suruh kikin dengan gigi gehe dan nabi teran hok sutai hok teruk lagi wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hendaklah mu jaga-jaga hendaklah mu beringat sungguh cun ramat cun apa rawang wai apa benda mengekor benda baru-baru Nabi kata mung kena pakat beringat hei ya sahabatku daripada orang mengekor benda-benda baru maknanya kalau kita nampak molek kita buat tak kira tak boleh pala baca Quran, tak kira tak boleh pala baca keluhu, kita nampak melek kita buat. Tu mengekoh dah tu. Ha mengekoh Nabi lari di pala jalan lagi. Wa iyaka wa muhdasatil umur. Mu kena beringat. Sikit lagi ada orang nak main mengekoh ha pekerja agama ni. Ha urusan agama ni. Orang nak main mengekoh banyak sangat. Mu kena beringat. Jangan diturut. Pergi dengan aku ni sungguh. Payah sangat kau turut sunnah Nabi ni. <laughs> Payah sangat kau. Allah. Kerana apa? Kerana setiap benda mengekah baru-baru ni adalah bida'ah sesat. Dan setiap bida'ah ni adalah sesat. Hmm. Hadis ni hadis. Riwayat. Abi Daud. Sahih Abi Daud. Nah, Masya Allah Allah, ibu bapa yang saya hormati Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbang kepada umat dia ni, dia pesan taruh. Sikit lagi kena sapa. Satu masa manusia berpecah belah banyak sangat. Pada masa tu mempegang sungguh dengan sunah aku dan mu kena beringat sungguh-sungguh. Orang nak mari nyekah dalam urusan agama ni banyak. Jangan diturut kerana itu adalah bid'atun setiap bid'ah adalah sesat Nabi kata kita nak kata betul ke mana eh bid'ah ni adalah air keruh cemar kau cici tak tahu tapi keruh juga. ada gagal apa lah aku air jenis tak Allahu Rabbi Ya Karim Ya Rabb Masya Allah Banyak tak benda mereka lah ni? Banyak tak? Banyak. Kalau orang mati, nak waktu nak waktu baik mayat luar rumah. Bayar dulu. Mari di mana? Eh, kasar eh. Mari di mana lagu tu? Orang mati, nak usah mayat lagi kubur, nak tubik rumah, bayar. Bayar dulu. <laughs> eh, bayar-bayar ni semayat masuk waktu. Waktu kalau gibeh mayat-mayat hingga gitu semua ya dah hada nampak mau lewat apa tak bel mayat-mayat ah eh ha? mayat-mayat apa tak bel <laughs> Allah Rabbi ya kari ha ni benda mereka baru ni tunggu kubur dah 30 ribu tujuh hari seminggu dah ada tempat 25 ribu Ali Tiban Tarai Cik Wan Tarai Ha men ha <laughs> Ui hmm. Lima puluh lima ribu Nuh balik nuh Balik tiba nuh Walayyazubillah <laughs> Allah Hei. <laughs> Wapanya buah mati tu kena tumbik duit banyak sangat. Eh? Oh. <laughs> Nak semaya mayak tu kena bodoh duit lah. Dengan telur, dengan berah, dengan duit. Lepas tu baca talqin duit pula, kain pula dengan sejadah dengan gapo. Allah. Maknanya gapo dengan tadi? Orang sesak tak boleh mati. Tuan tak ada duit, jelah dah. Ni hak mengekah ni, nak ayah hak gambar mengekah. Jamin Nabi tak ada dah, jamin sahabat tak ada, imej syafi'i tak ada. Pas benar ni benar cara ikhlas ni. Cuba jangan wui duit, tak gitu dah kapal tu bila-bila. <laughs> Saya puji ni, orang ni boleh puji orang Malaysia. Orang Malaysia masya-Allah. Tak ada pandah, tak ada jepuk semaya hak mana ada kawasan tu je. Ya? Ha. Hak ni comel. Masya Allah. Ikut apa ya? Tapi hak yang buat sungguh, tiga sah. Kerana ada hadis suai. Orang semai mayat, tiga sah. Kelebihan yang gini ni. Kalau sembilan, tiga orang sesah. <laughs> Ah, comel. Lepas tu sebelum nak, nak, nak, nak, nak semayah ni, siapa? Kalau ayah mati, kakak hak tua, abah hak tua, hak jatah. Mari kecek. Semua ahli kampung. Ayah saya ada hutang siapa? Ayah saya ada terlekat dengan siapa? Saya tanggungjawab lepas zimuh dia dengan Allah Mau kita ada buat tak? tak ada cara panggil anak jatah suruh wakil mayer jadi tak imej anak jatah ada anak jatah jadi tak imej mak pak semai banyak lah pisik ni tak wih dia mau layan tak imej apa eh tak pandang umur 40 tak pandang anak, anak semai ya ah, selalu <laughs> hei Muh kita ni nah teruk kalau ha mati. Toleh mati kalau tak ada duit. Supo ngata masuk syurga kalau mati tak ada bayar tu bayar ni. Wal ayazubillah. Hei eh, padah adalah nah so patut go orang sama kampung tak usah main duit jelah. Semaya ikhlas tu hak terima. Semaya dah nak duit tak ada pahala kan? Allahu Rabbi. Ini nak oyak hak mekah. Hak Nabi tuan Jangan beringat, beringat, beringat Wa iya kawam hudasatil umur Beringat Orang nak amirkah dalam urusan agama ni banyak Hadah, tak boleh kah? Tak boleh kah? Ning, ning, tak boleh kah? Tak boleh kah? Berikah dah tu, ngekah tu Nabi tuan di pala jalan dah ni Allah Akbar Maaf deh saya ni jadi sorok yang kasar tu eh, tak nak kasar mana kru dia oh, <laughs> apa jadilah tu Allah Rabbi Karim Allah Tunggu kubur ni dah. Saya tu pakai pondok dulu, biasa tunggu kubur. Kalau tak tung, kalau dia mau tak tak wi duit kita nak tunggu dah. Dok cerak. Eh, harga aku pergi kerja. Kerja apa? Tujuh hari boleh, lima puluh lima ribu. Allah. Tu mahal tu. Kalau kau ni dua puluh lima, tiga puluh. Yelah dah tu Kak Lu tak berah kata lo Dia fikir gini kata Sebenarnya kita nampak Ya Tapi agama ni bukan otak Eh Mok pak demo nak tinggal ke demo Nyak mana demo lah Tak boleh kan nak wik dia Saya syurkan apabila orang mati Hei anak-anak semua Ambil duit bekam mati Mok pak kita tu Hak mati tu Giwak saudara katun jariah Hak ni hak nombor satu Tak ada siapa khilaf Zabat Wak sejik beli kapur, kapur beli besi wak. Wak benda terhelamu, tawon. Hak ni tak ada siapa hilah. Kita nak pergi ke akhirat, pergi, pergi, pergi, pilih apa, kereta burung, 50-50 siapa kita tak tahu. Teh hak baru tu lagi, sedap. Apa lah tu? Amo. Ish, ada arah suruh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mari di mana bel nak waktu baik banyak lah umur kena bel. Mari di mana? Pegel lah, pegel banyak lah. Kita tadi, oh, ah, tak boleh pegel kain nak bel dulu. La hawla wa la quwata <laughs> Ha tak boleh ke bel? Hmm, belana main lah tu. <laughs> Be lah banyak-banyak tu, dah nak boleh. <laughs> Apa Eh, hey kita dah bayar ada agama bukan hak kita supaya tubuh badan bukan hak kita ni hak Allah Ta'ala sampai tu kita duduk dia dia ambil pisah hari tu ambil darah berdosa besar kita bukan hak kita ni hak Allah Ta'ala belakang kita duduk ni pasal tu agama yang mengek mengekah tak boleh tu walaupun nampak mulai sangat mana pada mana nak nak pergi pakar tak ni Abdullah bin Umar ni ha. Abdullah bin Umar kecek setiap bid'ah dolalah sekalipun manusia tengok benda tu molek gapo bid'ah mengekor zaman nabi tak ada sahabat tak ada Eh, tak boleh lah orang baca selawat ingat ke Nabi tanda kasih ke Nabi eh imej ingat kita siapa lebih kasih pada Nabi Abu Bakar dengan kita siapa lebih, lebih kasih pada Nabi dia mahu tu tak ada uat kan supaya kita nak buat. Lalu tu baru mari sejarah. Ha, jarah baru timbul. Oh, <laughs> baru timbul. Ah, <laughs> ha, image bagi tak boleh lah kena buat moluk. Mari di mana? Image bagi mati beratus tahun dah baru timbul moluk. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. daripada Anas bin Malik kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh ah, ning kena itu dah saya pun awak hadis kena baca dah inna Allah hajab taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu hmm. sungguhnya Allah hijab taubat dia mana kata taubat orang buat bid'ah Allah tak terima jadi terhijab dinding sehingga mana tu sehingga dia tinggal bina bina Tuhan murih sungguh ha? orang bina ni murih kerana agama aku muda mana apa agama aku muda mana apa Allah Itu sudah eh? Bismillah. Şöyle öyle. should I know now? الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah Pasal tu Nabi kata Nabi kata kata Kulu umati adkhunal jannah ila man abah Ya umatku masuk syurga Mereka orang abah Sahabat tanya siapa abah Orang taat kat aku Masuk syurga Orang yang dekat kat aku Orang abah orang orang rakam nabi ni orang abah orang angin mana apa angin angin orang, orang apa ni orang abah ni orang tak sekat syurga <laughs> lagu tu pasal tu dalam surah an-nisa kan auzubillahi minasyaitanir rajim yauma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktubunallahu haditsan pada hari esok Setelah mana ayat belum pada ni Allah Ta'ala panggil manusia naik mahkamah cek sore sore sore Nabi Muhammad jadi saksi Umat lain, dosa lain jadi saksi Umat Musa, Nabi Musa jadi saksi Kena ke tak kena amalan dia mu? Umat kita, kita umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad jadi saksi bunbalan Allah Allah Buat hak buat amalan tak kena, Nabi kata tak kena. Cik sai pelai. Allah tak tanya mu mazhab apa, mu buat mana, tak tanya dah. Nabi Muhammad tengok amalan orang ni kena ke tak kena. Tak kena lain ni, kena lain ni. Lalu tu puah hak, hak tak kena ni, orang hak kufur orang hak lawan dan orang asawur rasul orang diraka pada rasul sebutlah Quran asawur rasul orang diraka kepada rasul diraka ni ke apa diraka mati set lah. Nabi kanan ya kiri Hak kanan dia pergi kiri Hak dah tak ada lagi oh. <laughs> Kalau dia mau turut kereta Dia mau pergi tempat tak besok Orang yang dia mau mari ambil Semua ayat tadi dia pun turut ia sekerat nampak jambel dia pun lekak. Lekak apa? Ada tak ada lari? Hmm, tak kena lari. Eh. Turut aku ni tak kena. Tak siapa tempat nak pergi. Eh. Ingat kita nak pergi ke syurga ni. Nampak dah? Allah, Allah, Allah, Allah. Wa asawur rasul, lau tu sawa bihimul ard. Ya Allah, hari ni kalau muak aku jadi bombing sama, pun tak apa dah. Aku tak saya jadi orang dah hari ni. Bila setelah mana cik amalan dia tak pakar. Buat juga tapi tak pakar. Ayat Quran surah ke apa tu? Fatir. Minta nak klik dunia semula. Na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Aku nak klik buat amal soleh bukan amalan aku dah buat dulu. Mana dulu yang buat juga amalan tapi tak soleh. Bila tak soleh tak pakar di sisi Allah. Amalan soleh, amalan yang hati jingkrung dengan Allah perbuatan sama sahih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey soleh kata. Senih je. Gapo hak Quran tak royak, gapo hak Nabi tahu. hak Nabi tak ada buat contoh. Ada tak? Semua realiti hidup kita ni nah gerak geri kita hidup ni semua ada tersirat dalam al-Quran dia, ada tersirat dan, dan dalam sunnah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah kita ngaji dah. Kalau agama lain payah lah. Kena mengekoh. Kena buat tangan tiga. Kena buat tangan ni. Kena buat anak tu. Oh, payah. Habis modal berjuta. Islam tak? <laughs> tak ada. Tak kena mengekoh baru. Ngaji wi jumpa. Jalan terus. Kena. Dalamnya, sekat kita duduk biasa kena ni nampak maju sikit orang Melayu sini. Tak kena? Nampak naik. Naik tamnaing sikit. Nampak tak tu Allah Rabbi Karim Tak usah panjang lah tu deh. Ibu bapa yang saya hormati Mari nah Allah Ta'ala nak akak kita ni Walau syi'na la, la rafa'nahu Walakinu akhlana il ard Allah nak akak mu tinggi Tapi mu tak say Mu nak mendak tanah Oh letih lagu ni <laughs> Letih satu ibu bapa sama ada di segi akidah di segi ibadat segala-gala dalam kisim apa ni Islam ni kita pakat mengaji we serupa dengan hak Nabi tinggal contoh tapi kita umat Melayu sini nak we sampai ke Nabi yang pergi ikut lorang hak imej syafi'i tak apa dia we imej syafi'i sungguh <laughs> takut imej syafi'i benar Supa makhluk imej syafi'i bila Mecai. Molok timo tiga ni dua. Imej fi dua kau sepak. Si atau talbe. Tu molok Syiah, molok Muzaffar orang pakak nak buat. Hak besar tu, nuli mon ni tiga. Imej fi mati 400 talbe lah, 300 talbe lah. ada kena kandu. Allah. Hmm. Nah, ya? Kalau hak mati ni kita puji orang Malaysia lah. Tak habis duit mana lah. Galilea. Biasa tu dah. Mau kita kalau boleh halih-halih lah. Orang mati seorang. Wak jariah boleh lima ribu sahaja dah. Ha, buat peraturan lah tu. Lima ribu ni wigi wak sejik. Wak kalau tadi kau wak kau. Selalu dah kan macam tu. Ha, tu. Wak tak nak hilah. Hidup besar tak tahu main mana. Susah. Tahu belakang dah dah. Wak makan, awak ha, makan kematian ni tak boleh lah. Makruh Pak Mzahak kata makruh. Tak ada siapa kata sunat. Pada mengatakan ni tak kaya molek. Kita baca Quran tak boleh. Jamu kata boleh. Eh, mu dengan Mzahak, mu dengan Syafi'i, siapa lain? Syafi'i tak tahu kaya kata boleh pala lagu tu. Imam Malik tak tahu kaya kata boleh pala lah tu. Hakan orang yang mau tahu tak? Ha, tu kalau nak pesen kecek kapal-kapal tak ada sungguh <laughs> tak ada kalau nak royak kata ada tak ada Allah cuma gitulah bila duk hajar mari wak lama dah sepas semaya sapu muka ada duk sapu mari lama dah nak tinggal tak ada hey, Nabi sapu tak? tak Ha tu ada mana buat? Tu lemong. <laughs> Adalah hadis. Kata Nabi sapu muka tapi hadis dhaif jiddan. Ibn Hajar Al-Haytami kata hadis tu daif jiddan. Ada sepas maya zapu muka tu eh tak tak rok tak boleh buat ma. Tama telah negeri wayak kau ke? Tak boleh. Pa, payah kan no? Sudah semaya tak usah sapu. Jadi kan. <laughs> Muda-muda tak usah jadi kerah. Ha? Nah. Allah, itulah. Nah. Hmm untuk malam ni jadi deh. Sebagai seru dah untuk malam ni muslim-muslimat wapak semua. Satu hari Nabi berkhutbah, Nabi berucap lepas maya. Bukan khutbah jemaah ni, lepas maya. Seolah kata, samkan benar supaya Nabi nak mati esok dah. Nabi suruh kita pakat beringat masalah bina'ah. Orang nak mengekoh benda baru-baru. Satu hari nanti, hei sahabatku, kalau mu hidup ai lagi mu kena jumpa hari itu hari manusia pecah banyak masa tu pergi suruh dengan sunnah aku gigit dengan gigit jangan pergi lolek lucu ah ha. dan mu kena beringat sungguh benda ni orang akan timbul satu masa lagi ha, kita nak pakai beringat dah insyaAllah ha, itulah saja untuk malam ni Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim li wa lakum. وفود أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب